Всем привет, ребята! Вышли новые монаты. Поздравляйте нас! Первая фотка была с Тургостена, а это уже с Тургостена. Вот такие монаты. Это было все. Подписывайтесь на канал. Также ставьте лайки. Ну, пока. Скоро выйдут новости.